Привіт, народ! Знайшли ми по дорозі до четвертої локації ще один закинутий завод. Пробуємо зараз до нього добратися, забралися в якісь дебрі такі, <laughs> що невозможно пройти навіть. Покажіть, бо там е, Звідси, мабуть, не видно. А, не видно вон приміщення. О. Зараз спробуємо туди добратися. <laughs> Так, походу ми знайшли проход. Зараз спробуємо перейти. Так, давай, мабуть, сюда. От ми добралися. Зараз походимо, подивимося, що тут є. У цьому закинутому заводі. Сказали перед тим, нас підвозив один хороший мужик то оказався сахарний. Він закинутий давно. Подивимося зараз що тут. Навіть є труба, можна залізти. Якийсь 1970 рік. Спорили, що робити підніматися чи обдивитися ці закинуті приміщення. Вирішили просто піднятися, поки що показати вам, що там знизу робиться, що є, що немає. Тут є якісь склади, не знаю, може тут хтось є. Щоб ще зараз нам не прийшлося втікати звідси, як обично. Назад підемо до цієї слідчої локації, нам ще багато треба ходити сьогодні. Що там? Якийсь проход є. Тут знов яма. знімати, щоб щось робити, треба когось спитати. А в кого спитати? Да, нікого не питати. Як ви знайшли хлопці, то вже питати не треба. Ну а на Треба следующий раз. спитати, а тоді зайти. А следующий раз. Я не знаю, чи вам дозволять. Чи не дозволять, ну. Ну що, ви, ракетний об'єкт. Так і Це димоход якийсь обикновенний. Тому що ти <laughs> вумний. проходна куди виходить? Яку сторону? Вон проходна. Ні, а там ми е, куди Там нема вийдемо? проходної, там нема нічого. Зараз пишемо на вас мішків 50 та літри. Заплатите, будете другий раз знати, куди заходить, куди не заходить. Пишемо, що ви складу ограбили. У нас камера. А, камера у вас. Що ваша камера не покаже? Е, е, у нас своя камера є. Заведемо на свою камеру і побачите, що вона покаже. <laughs> Ваша камера. А це водонапарна башня, так? Да? Да. Краще запитати, за якесь Ні, ми ж не знаємо, що там прокладної. Ну, не треба. Ви бачите, що там немає заходу, ніякого нічого. Там все затулено, все закрито було, ви зайшли туди. Ви відпочивали. Так, сюди вас. І ви сюди виходили. А ви заходили? Халера, так, ну, сюди. Понял. Здесь выйдем. Хочешь, Хорошо. На водивку? Да, да, да. Ну, вот сюда через поле підеш на водивку. Лата здесь не станьте. Вимоглянську тут близько через поле. Ну, а тут так скільки? Кілометрів два? Є? Більше, так. Ну, тут Вимогля так само два кілометри. Вам на цього, на перевірку будинку, на автобусі буде. там можна пройти? Куди ви заходили? Сюди, отак от. Ну, сюди, отак, от, сюди проходьте, отак. Ну, Беріться, потікай, походьте сюди. Там корчики. Сюди заходили, не подали сюди. Відкинь його і Далі по Так, хлопці, народ, нас попалили, жорстко причому. Зараз. Нас, звісно, охранники вивели, їх було двоє. І собак, не знаю скільки їх там було. Ну, в общем, сказали, куди забрали, туди. Ідіть назад, йдемо зараз по полю. Тому там, мабуть, ще охранник сидить. Ні, вже охранника немає, пішов назад, ну по-любому сидить в кущах. Дивиться. Ну, такий от вийшов прикол у нас. Кстати, можете поздравити, да, це було реально прикольне приймало, моє перше, до речі. Ну, Це, мабуть, не останнє, це 100%. Так що нічого, ми ще сюди колись вернемось. Я вам обіцяю ми все-таки залізли на ту трубу і подивимося, що там є. О, Говорять, що там все-таки він із діючий, там є якась селітра, якась муть непонятна. Причому що нас випалили майже зразу. І ми туди пішли. Так що там є лібо якісь камери, лібо я не знаю, як так можна було нас палити зразу. Там все, строго не судіть. Все, ми Йдемо на слідчу локацію, яка ще сьогодні має бути. Зустрінемося вже там з вами в слідчу п'ятницю. Попередні відоси з попередніх сьогоднішніх локацій. Там є знизу в описанні. Можете подивитись. Думаю, вам буде цікаво. Все, всім пока.